अस्सलाम क्या हाल है दोस्तों आज आए हैं हम हरम शरीफ फजर का वक्त है माशाल्लाह एक खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं आप फजर का वक्त बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है यहाँ का माशाल्लाह